Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina，一名居住在美国加州的地产经纪人和注册会计师。二零二一年开年，美国房产市场，尤其是新房市场，还是一片火热哈，不少社区呢都在继续涨价，有些社区涨价幅度空间呢，甚至是在百分之五到百分之十。那为什么新房涨价这么多，不少买家们还是相继而上呢？ 除了因为贷款利率创新低、新开发的户型好之外，哈，相信很大一个原因呢，也是我们不少中国人都有一个新房控的习惯，就是更加的喜爱新房，觉得没有住过的房子住起来会更加的舒适。那新房社区千千万，户型种类各一然，如果仔细看起来，大部分户型本质上还是千篇一律的。 比如说，我们的尔湾公司近年来做了很多开放式的户型小独栋，实用性高，也非常受欢迎。那么托尔兄弟的新房呢？无论是在哪个城市，很多户型呢，其实也都是换汤不换药，在大众喜爱的轻奢基础上做各种各样的微调。所以呢，这些新房做出来，其实呢，就是为了符合大众口味的，就是受到大群体的喜爱。 那如果个别买家想对自己的房屋做一些不一样的改动怎么办呢？那我之前在一期介绍新房设计中心的视频中曾经说过哈，因为建商是批量盖房子，那么房子的计划还有政府的审批都是提前申请好的，所以呢，并不会为了个别买家甚至是任何买家做计划之外的房子改动。所以呢，如果你希望你的房子是限量款、独一无二的存在，那么又有新房控只喜欢新房的话。 你呢也可以尝试买地做定制屋。说到定制屋呢，就是买家自己选地点，自己选房屋的风格，还有户型的计划，室内、室外的面积、装修设计等等。那买家呢需要自己去请设计师、建筑师，还有装修工队。一般来说呢，一块好一点的地块，比如说享有绝美山景、海景，甚至是城市景观的地块，是绝对值得花心思。 定制一间漂亮的房子，坐落在上边的。而且呀，计划的好的话，很有可能房子盖完还能赚到一笔呢。不过这些并不是今天的话题，我呀今天只是想聊聊选定制屋时如何去选这个房子的 architecture，也就是建筑类型。 那这个建筑类型呢，并不是只适用于定制屋哦。买新房的小伙伴在参观完样板房、买 lot 地块、签合同的时候，也会看见同户型不同的 lot 也会有不同的 exterior 外观。那么新房的 interior 内置呢，都是大同小异的，但是 exterior 也会有不同的 architecture design，也就是建筑风格。 美国呢是移民国家，国民呢可以说是从世界各地过来，那不同的民族带来了不同的文化，以及各种各样的建筑风格。美国的建筑受到很多英、法、德，甚至是西班牙传统文化的影响，那各种各样的文化碰撞摩擦，再加上时代发展、潮流趋势，各种各样的住宅建筑风格便应运而生了。 今天呢，就让我们给大家介绍一下在加州我们常见的不同类型的建筑风格。那这个呢，并不只适用于定制屋哦，也可以在给小伙伴在选各个价位的新屋外观时有一个更好的概念。首先呢，我们要说的第一个建筑类型就是我们的 American Traditional Architecture，翻译成中文呢就是美式传统风格。那么美式传统风格虽然叫美式哈，但是它呢，实际是一种混合风格。 就好像美国是一个大移民国家一样，美式风格的建筑呢，也受到了很多成熟的建筑风格的影响和融合。从古典时期到文艺复兴，再到中世纪类型，再到现代风格，这么多时间段的演变，给予了美式风格以下的这些特点。首先呢，建筑上非常的细节化，外形不仅简单大方，又具有古典情怀。 那这种建筑风格外观上非常的小清新，有气质。就整体而言，是传达了单纯、舒适、休闲、温馨而注重家庭的生活态度。美食风格呢，极为注重细节，也会添加很多屋主人追求或应景的元素在里面。比如说，我近期拍的好事多老板的海滨度假豪宅，就是一个经典的美食风格。 如果你没有看过，就要去看看这期视频了。那么外观造型和家具配备呢，其实是以浅色为主的，室内实用性是非常高的，并且在细节上搭配了很多海岸的元素进去，比如说贝壳、珊瑚、礁石等等。屋子的整体感觉设计非常理性，空间的使用还有组织性都是很高很合理的。那么也很注重家庭的享受。接下来呢，再让我们看一下现代主义建筑风格，英文呢叫 Modern Architecture。 这种风格基于新的时代发展以及技术上的创新。那么我放在第二个讲呢，是因为它和传统美式有着非常强烈的对比和不同。美式风格呢，主要以木质装修为主，对木匠工艺要求极高；而现代风格呢，采用了很多的玻璃、钢以及钢筋混凝土的使用。如果说美式风格给人平易近人、一枝独秀又经久不衰的外观感觉的话， 现代风格呢，便是张扬个性、我行我素、与时共进的感觉。现代风格呢，注重功能主义以及极简主义，在细节装饰上采用最少甚至是没有的态度。那么，现代风格首次出现呢，是在二十世纪初，慢慢的成为了很多地方的主流，甚至到了一九八零年的时候，这种风格呢，被采用到很多的公司和企业的建筑物上去。 现代风格在设计上非常的人性化和个性化。那么自它形成后，非常的受到大众的喜爱以及推广。那它的外观呢，可以用光、简、平和空来形容。光呢是指玻璃多，简呢是指极简主义，平呢是指屋顶平平，没有棱角，空呢是指园艺简单，很多呢只是配备了简单的沙漠植物。那比弗利啊，海滨城市啊，甚至是托尔一些受欢迎的户型外观呢。 都采用了这种现代主义风格，美式传统和现代主义建筑有如此强烈的对比，但是如果把这两种建筑融合在一起，其实也可以做到相当完美的协调呢。建筑设计这种东西呀，没有绝对，不同类型发展和碰撞在一起，也可以达到相当不错的效果，不断的推陈出新。好，现在再让我们说一下 contemporary 当代主义建筑类型。 这种类型啊，并没有一个单一的风格类型去主导它。那它呢，有可能有类似现代主义的钢筋混凝土结构，搭配玻璃或者是金属的配饰。那它呢，可能有不对称的外墙啊，甚至是说会反光、会变色的玻璃。它的外观呢，可能很像现代主义建筑，但是又可能多出了意想不到的地方，比如说凸起、棱角，甚至是凹槽。 当代建筑类型呢，出现在二十世纪的后期和二十一世纪的初期。我们常见的当代主义住宅呢，是非常类似现代主义的，但是可能会在你意想不到的地方发生了小小的改变。 那当代主义之所以受欢迎呢，就是因为他们又打破了常规，打破了传统。它借鉴了现代主义风格的极简风格和线条感，又添加了一些其他的元素进去，比如说在屋顶上进行小小的改变，从平整到棱角，增加了一些温暖性，增加了一些趣味性，感觉这栋房子就没有那么拒人于千里之外了，是不是？那选择当代主义设计呢，屋主们可以尽情的去选择他们喜爱风格的优势。 再融合到一起，出奇创新，这呢可能也是为什么现在当代主义这么受欢迎的原因了吧？接下来呢，让我们再来聊一下西班牙式建筑风格。这个建筑风格全称是西班牙殖民地式复兴风格，英文呢是 The Spanish Colonial Revival Style。这个风格呢起源于二十世纪初，那么是以美洲的西班牙殖民地时期的建筑为基础。 这种建筑风格呀，以及新墨西哥的风格，在加州都是非常流行的。可能也是因为我们加州离墨西哥非常近吧，哈哈。而且你知道吗？加州曾经也是属于墨西哥的一部分的。一八二一年，自墨西哥从西班牙获得独立之后到一八四八年期间，啊，加州都是属于墨西哥的统治之下的。直到一八四八年的二月二日，签署了瓜达卢佩伊达尔戈条约之后，加州呢才开始受到美国的控制，成为美国的一大州哦。 哎呀，跑题了。那么回到我们的西班牙式建筑风格，这种风格其实在美国的佛罗里达州也是一个趋势，因为佛州的圣奥古斯丁也是前西班牙的殖民地。那么南加州的西班牙式建筑外观呢，是非常的厚实，它呢有小窗洞，颜色系呢都是偏黄灰色系的石墙，搭配起来呢，整体感觉非常的粗犷又自然，还有一种宗教气息的神秘感在里面。 那美国的西班牙风格呢，也可以追溯到地中海式复兴的建筑风格。现在呢，就让我们来聊一聊这个地中海式的建筑风格。地中海式的建筑风格呢，英文叫做 Mediterranean。那它的房屋呢，是以红瓦屋顶、粉刷墙壁和华丽的拱门而闻名哈。那我们刚才所说的美国西班牙风格呢，也采用了很多的这种元素。 地中海风格呢，在美国其实是很受欢迎的一种建筑类型。地中海风格最初的起源是从意大利、葡萄牙、西班牙和其他地中海沿岸国家中汲取灵感，但随着时间的流逝，法国、希腊、摩洛哥以及其他国家呢，也对其有了很多很多的影响。这些文化影响融合在一块儿，形成了我们今天的地中海风格。 地中海风格主旨呢是将屋主和大自然很好的融合在了一起。那在建筑设计上呢，可能会设有大露台、大阳台或者是大门窗。那么这些通往自然的途径呢，可以使屋主得到放松，感觉自由自在。那么因为人与自然的这种完美融合呢，地中海式的风格在一些风景优美的地方，比如说山上海边，是被采用很多的。 接下来呢，让我们来聊一下意大利式风格 Italian Structure。意大利式建筑风格呢，在美国也是非常流行的。这种建筑啊，无论是普通住宅、联排别墅，甚至是豪宅，都可以适用得淋漓尽致。设计师呢，从窗户、门廊、门厅到细节装饰，都是极为精致的。一般从外形上来说，意大利式的房屋是两三层的户型，屋顶缓缓倾斜，房檐深邃，经常有一排装饰支架或者是托梁来支撑。 外部呢会采用砖石或者是灰泥来构造，窗户经常是又高又大，并且有纤细的圆形的窗户，而且通常呢是以三组的形式出现，从左到右均匀分布下来，有时呢也会成对出现哦。这些房屋啊很少使用百叶窗，而且窗框做的很厚实，很吸睛。另外呢，意大利式的特点就是各种各样的大柱子。 圆柱形的入口，还有采用单层立柱的门廊，对称形式的入口，还有在屋顶上方呢会设置中央冲天炉或者是方塔，这些呢就会很好的将建筑物顶了起来哈，有了意大利特有的感觉。那意大利式的这种经典设计风格呢，在豪宅运用中也是淋漓尽致的。 一栋好的意大利式建筑豪宅在加州可谓是独一无二、不可多得的，因为喜欢这种风格的人多。现在很多新屋的外观呢，也采用了意大利式设计的选项。接下来呢，说一下 French 法式风格，我个人呢是非常喜欢这种风格的，感觉温柔文艺又有涵养，既不失温馨性，又有故事性和文化底蕴。外观呢，同美式传统一样，是属于那种气质型，耐看且经久不衰。 那法式建筑风格呢，可能有很多种形状和细节的走向，但是屋顶的特点呢，通常是一致的。这种屋顶呢，和 Tudor 的建筑外观是非常类似的，有较高、较陡的屋顶，还有装饰性的半木结构的外墙，会采用砖石或者是灰泥的装饰面。法式风格呢，通常设计上特别特别的对称，当然啦，也有不对称的设计，但是整体效果呢，还是给人和谐为主，并且呢，法式风格给人高贵典雅的贵族气息。 细节上呢，也会运用到法式廊柱、雕花等，在线条和制作工艺上是非常的精细考究的。通常入口处上方是最大的屋顶，正面呢一定要像那些原始的法国庄园一样正式讲究。那不对称设计呢，常见的是法式城堡、法式农舍和诺曼底住宅设计风格。另外呀，法式风格的窗户通常带有拱形的顶部，门廊处呢可能会有栏杆。这种法式风格别墅呢，让我们想起普罗旺斯。 法式葡萄酒，还有舒适的沙发和壁炉，这种感觉呢，给人以温馨和童话般的幻想。法式风格著名的商业建筑呢，就是纽约广场酒店。你呢可能会在很多的电影、电视中看到过哈，陡峭的屋顶、拱形窗户以及漂亮细节化的镶边处理。下一个呢，让我们来说一下 Tuscan 托斯卡纳风格。我呢有简单的介绍过这个风格，在 Foxwood Tour 样板房的那期视频里。 托斯卡纳风格设计呢，让人联想到意大利的佛罗伦萨周围地区，那边呢有很多的托斯卡纳风格的建筑。这种建筑的特征呢，就是灰泥和石墙、瓦屋顶、拱形的开口以及圆柱的门廊。托斯卡纳的平面设计呢，与地中海风格有很多很多的类似之处哈，所以很多的海滨豪宅呢，融合了这两种的建筑风格的特色，而出一栋独一无二的别墅。另外呢，托斯卡纳采用石艺和铁艺的冲撞。 石艺铁艺呢，也是托斯卡纳设计中关键的配饰。这些元素啊，给人以原始、野性、力量的视觉冲击。托斯卡纳的设计呢，可能会少一些现代的风格和温暖的色调在里面，所以呢，在设计上要谨慎，做得稍微夸张一点，就变成了一个高级铁笼大石洞了哈。开个玩笑，其实我呢，是真的非常喜欢托斯卡纳风格的。这种设计设计好了呢，就是一个 wonderful kind，这条街最靓的仔，社区中最耀眼的一颗星。 好的托斯卡纳别墅呢，永远是社区中一下就会 draw your attention 最引人注目的存在。那么，因为西班牙式风格到了十九世纪晚期哈，也开始讲究了装饰和强调铁艺的运用。有些房屋呢，也结合了西班牙以及托斯卡纳风格为一体，作为最新的设计。下一个呢，让我们说一下 craftsman 风格。这种风格呢，我翻译为工匠风格。 它呢是十九世纪晚期的英美运动复兴手工艺品激发的灵感哈，有个词组叫做 a r t s a n d crafts，就是手工艺术品的意思。那这种风格呢，就是以手工艺术品风格来建造房屋。这种风格呢，把简易别墅和工艺美术密切的联合到了一起，融合了简单的设计和手工制作的艺术技巧，既节省了造价，又便于维护，所以呢，一直很受大众的喜爱。 工匠房屋呢，通常是有实木的元素，低矮而延展的屋顶，还有宽敞的门廊，以及房屋外墙的木质壁板。那么户型设计上呢，也采用了开放式的设计。这种风格呢，在普通家庭中是非常受欢迎的，所以在生活中也是极为常见的。接下来呢，是 farmhouse 风格，农舍风格。农舍风格呢，简单而典雅，它代表一个与世无争、和平和谐的农业生活。但同时呢，其含义也代表了。 蒸蒸日上的生产力，农舍呢就好像一个温馨的港湾，一个安全可靠的地方，在此居住的人呢可以自给自足。这种类型的房屋适用性极强，从六十万到六百万的建筑都可以 hold 得住，因为呀，这种建筑类型很容易扩展，在它的基本设计上可以随意的添加门廊啊、屋棚啊，或者是各种各样其他的设计等等，也可以根据屋主的喜爱做各种各样细节的打扮和装饰。 居住在农舍风格的房子里呢，其实是有一种桃园隐居、与世无争的态度的。美国农舍呢，将传统的材料与新房设计紧密的发展联合到了一起。其实所谓的农舍已经不是真的有农场、有牧场了，只是延续了对这种自给自足的生活态度的寄托，再结合了与时俱进广大业主的喜爱，造就了现代版的农舍建筑类型。农舍类型呢，门廊十分重要，门廊呢代表着家庭与工作的一个过渡。 日出而作，日落而息，走过门廊便回到休憩的港湾。另外呢，农舍采用木柱、户外摇椅、秋千和室内实木地板这些传统理念，再添加一些现代生活的元素，为整体的风格增添了不少趣味性。就好像高尔夫球场内的超级农舍豪宅，归园田居少不了有些仙风道骨的意境。接下来呢是 International 国际风格，国际风格呢是从一九二零年到一九三零年在欧美地区发展起来的建筑风格。 在二十世纪的中期呢，成为了西方建筑风格的一个主要趋势。那么，国际风格最常见的特征啊，就是有直线的形式，外观轻巧平整，并没有多余的装饰，开放式的内部空间，以及采用各种各样悬臂式的结构的设计，带来视觉上非常轻盈的质量的感觉。会采用很多玻璃、白钢以及钢筋混凝土作为建筑的典型材料。 有些建筑师甚至在那时称这些国际风格的房子为“玻璃盒子”或者是“白钢盒子”，以表示他们觉得这个风格的单调、无趣，还有冷冰冰。 所以呢，他们就开始对此风格进行了延伸和改变。那在这种原始基础上呢，增加了新的设计、新的理念。这种想法的运动呢，在一九七零年到一九八零年是非常流行的，也被称为后现代主义。那现在的国际风格呢，在原来的玻璃盒子和白钢盒子的基础上，增加了很多有趣的创新设计和装饰，在装饰上也是更加自由、更加富含想象力。所以呢，出来的效果也是非常的新颖奇特，更加备受喜爱。 比如这个即将上市的微改样板房的外形呢，就是一个不错的当代国际风格的外观。接下来呢，让我们说一下 Santa Barbara 圣巴巴拉风格。这种风格呢，源自刚讲过的地中海风格和西班牙文艺复兴风格的结合。特点呢，也是拥有深红色的屋顶和浅色甚至是纯白墙壁的鲜明对比。圣巴巴拉风格屋顶多用瓷砖，有拱廊和庭院。 室内采用白色的灰泥墙，裸露的横梁式天花板，家具呢多采用木头和铁搭配，或者是其他乡村材料精心编制而成。通常呢还有大型的壁炉、长长的走廊以及宽敞温馨的阳台和露台。那么尔湾公司很多新盘的小独栋呢都有这种圣巴巴拉风格的选项。那这种外观呢其实也是备受大家喜爱的。所以呢提到建筑风格是没有绝对的。 它呢是一种历史环境的演变、时代发展的结晶、文化交融的碰撞以及探索创新的成果。在建筑基础定律允许的前提下，哈，两种甚至是多种建筑风格都可以完美的融合在一起，创造新的风格。那么，因为我们大家州呢拥有非常理想的地理位置，还有良好的气候环境，那这个呢其实给休闲生活还有家庭生活很多很好的一个体验。 那在加州设计的房子呢，最好是充分的利用室内和室外这个界限的合体，给居住者呢更多生活本源自于自然的这个体验啊。那说到这里呢，希望各位屋主在选择上可以参考今天的视频的内容，再结合自己的喜好和你的设计师还有你的经纪人沟通，大胆的去选择，甚至去设计你的新屋了。好了，那么以上呢就是今天的视频。 如果你觉得这个视频还不错呢，就请动动手指头帮我点个赞、转发加评论吧。我是 Mina，一名生活在美国加州的地产经纪人和注册会计师。如果你是新朋友，请订阅我的频道，并打开小铃铛推送视频消息。如果你是老朋友，感谢你长久以来对我的支持。那么好了，感谢收看，让我们下一期视频再见吧，拜拜。